ni garde côte yi gis nga luñuy def luñuy def suñuy doomi africain yi nga xamantene dañuy voyager irrégulièrement c'est vrai togn nañu voyage nañ irrégulièrement mais tay du yoon ñu wara a ñoon dañ leen tek fo pour ñu war leen sauver mais duñ ko def gis nga luñuy def jël seen bateau dawal ko ci seen kaw jëli ay euh, ay ay ay tiir di tirer seen kaw donc euh, té aduna bi yëpp mu ngi koy gis te malheureusement le chef d'état kenn waxu ci kenn waxu ci aujourd'hui les occidentaux ñoo ñu ëpp doole fouf té ñom duñu wax ci suñu mbir ñun ñi nga xamné ñu tout le temps seen affaire euh firnde de euh, ñun euh, euh, coronavirus bi nga ni dégg la joggé mu mais tay tax na suspendre suñu lepp té ni bi nga nit la nit parce que ñom ñoo dem ji laal li nga waruñ ko laal ba mu mais li ñom ñoy jóg di ray ay nit ci gaal yi di def lu nekk te kenn c'est une honte pour toute l'Afrique aussi duma wax kessé ci occidentaux li nga xamante defuñu mo lu yoon mais dama wax aussi les jeunes africains yi nga xamante vraiment lu ñuy def du yoon parce que munoo dem dëkk jambour irrégulièrement nga egg fa irrégulièrement sans identité sans dara nga bëgg ñëw rek dal jamm bu ngi melni tay ma jël exemple ma nekk sama biir kër nga war a dugg sama kër nga teb miir wala nga def dara bo ñëw du ma la dalal jamm kon lu may wax jeunes africains ici c'est l'avenir nañu tok gëm suñu bop liggéey parce que bu ñuy juddu indaale ñu dara té bu ñuy dee du ñu yóbbu dara lii dara jaru ko ci àddina nga voyager si condition yi nga yegg ci condition yi munoo am kayit ngay fanaan ci àll fanaan fu nekk yaakaar naa ni jaru ko vidéo bi nañ ko partager ba àdduna bi yëg ko yéen a ngi gis li nga xamante ni moom la booy di dund c'est pas loolu yëpp pression bi nga xamante ni société bi mu koy teg ci kaw jeunes yi moo koy waral en tout cas message boobu laa amoon pour ne leen ni gars la ñuy dund ci ndox mi donc euh, yaa salaam nuyu naa leen ñëpp jaajëf